Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ulfat Nadira. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya guys Karena subscribe itu gratis guys Dan supaya kalian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan aku selanjutnya ya, Jadi guys ini aku lagi mau jalan ke mini zoo Di mini zoo ini ada peringatan covid Di sini itu ada animal show Dari Senin sampai Jumat jamnya jam 11.30 sampai jam 13.30 Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional jam 9.30, 11.30, sama 13.30 guys Berarti hari ini ada animal show ya Nanti jam setengah sepuluhan Binatangnya ada banyak Ada rusa Guys Ayam, ini ayam Ayam cuman kecil Itu dia apa ya ini ada entem entok atau apa di tempat kalian tuh yang item-item itu loh entemnya nah entok kayak bebek gitu ya ada ayam entem yuk yang jagung ayam-ayam semua ini guys si ayam ya nah di sini kolam apakah ada ikannya ikannya kecil-kecil guys ternyata ih ada beruang guys ternyata guys beruang ada burung merak cantik banget kebanyakan sih binatangnya ayam ya ternyata jalan lagi guys ini ada kakak tua kakak tua guys oh ya yeah, guys ini tuh tempatnya masih di Pantai Cahaya ya guys, mini zoo di Pantai Cahaya. Kalian bisa aja lihat langsung ke sini ya guys. Jadi suaranya itu memang banyak suara kicauan burung-burung gitu. Ada burung yang di atasnya. Ini jenenge apa yo? Ayam peger. Yes ini juga ada tuh ini namanya apa ya burung pelikan yang banget kalian cobain aja main kesini guys biar lihat banyak banget binatang-binatangnya unggas ya kebanyakan berang-berang ini guys tuh guys ini burung elang bondol lanjut mana gue tutup aja guys elang bondol guys temannya banyak sih itu ada dua lagi di situ di bawah dua di bawah yang di atas ada satu oke okay. lima kok lima sapa toh loro lima lima kali itu di loro oh iya iya ada lima guys ternyata guys guys yang cincin yang pojokan kalian juga bisa foto sama lumba-lumba loh guys di sini guys itu lumba-lumbanya <laughs> ini burung kakak tua Bolo, kakak tuanya ada dua guys kakak tua ada dua suaranya pakai kucing ayo lo dipot patok nih dia kayak lagi manggil-manggil minta makan kali kayaknya waktunya makan deh Ini juga ada spot fotonya lumba-lumba sama gajah terus kalau kalian mau uh, foto sama buaya juga ada Tuh <laughs> buaya emang